مثلا كل الكب اللي على الارض يعني هو بسموه النتر او نفو نتر او نفو يعني التاجر ما ياخذوه هذا كله ممكن تصنيعه شايف هاي شايف فرق باللون هيدا الصنف مرغوب اكثر من هيدي فالصندوق من هيدي ممكن يبيع مثلا 3 4 دولار كلون هيدا دولار ونص هي شجره مطعمه من هالصنف عرفيا يعني بسموها تف... الفلاحين تفاح امريكاني اللي وراك بسموه موشح وفي ناس بسموه الصنف القديم هذا من المصطلحات الدارجه هون